युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा नमस्कार म सर माइगे आज म तपाईँहरू सामु एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो गाउँको भिडियो लिएर आएको छु माछापुस्रे गाउँपालिका तिन घाँचो जुन एकदमै राम्रो गाउँ रहेको छ पोखरा सहरबाट लगभग पन्ध्र सोह्र किलोमिटरको दूरीमा रहेको पोखरा बागलुङ हाइवे हुँदै हेम्जा हेम्जाबाट दाहिनेतर्फ लागेपछि यो गाउँमा पुग्नलाई आठ नौ किलोमिटर को दूरीमा रहेको छ ह्याम्चाबाट सबैजनालाई नमस्कार म विष्णु पोखरेल हामी यति बेला माछापुसे गाउँपालिका वडा नम्बर तिन घाचोकमा यो तल्लो हाँडी दहमा रहेका छौँ यो अत्यन्त चाहिँ सुन्दर छ र यहाँबाट चाहिँ घाचोकको लागि खानेपानीको पनि व्यवस्था गरिएको छ भने लाचोकको लागि चाहिँ सिँचाइको यहीँबाट चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ र त्यसै गरी यहाँभन्दा माथि ठुलो हाँडी दह रहेको छ त्यो ठुलो हाँडी दहमा चाहिँ हामीले विगतमा क्यानोनिङको चाहिँ निर्माणको लागि पनि हामीले विभिन्न चाहिँ तयारीहरू गरिरहेका छौँ यो अत्यन्तै राम्रो सुन्दर ठाउँ हो र अब हामी यो क्यानोनिङका लागि चाहिँ यो बाटो निर्माणको चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउने त्यो तयारीमा छौँ आशा छ एक दिन यो घाचोकमा हामीले चाहिँ क्यानोनिङ सञ्चालन गर्नेछौँ र त्योभन्दा माथि पनि भकारी छहरो भन्ने छ र त्यो अत्यन्तै सुन्दर रमणीय भकारी छहरो सबैले चाहिँ हामीले चाहिँ एकपटक हेर्नै पर्छ भनिन्छ नि सुन्दर चिजहरू अत्यन्तै दुर्लभ ठाउँमा अत्यन्तै अप्ठ्यारो ठाउँमा हुन्छ त्यस्तै किसिमले यो अत्यन्तै सुन्दर रहेको छ र यहाँ चाहिँ सबै साथीहरू चाहिँ आएर अवलोकन पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू